Hmm. L'histoire se passe en Floride, c'est l'histoire d'un père, d'une fille, de leur chien, du crocodile, d'alligator, on sait pas, l'un des deux. Et il y a une tempête, tornade, c'est la merde. Ma fille est mon adorée je suis désolé, on s'est éloigné. Notre complicité me manque souvent, mais c'est pas le moment de ressasser. Y a des crocodiles dans la cave de la maison. Une tornade dehors, on est piégés comme des cons. Voilà qu'on nage, on tire sur tout ce qui bouge dans le noir. Père et Fils, par ce ne sera pas notre dernier soir. sortir de là Ne je garantis pas que tu gardes tes deux bras Il y a des crocodiles dans la cave de la maison Une tornade dehors, on est piégés comme des cons Voilà qu'on a on tire sur tout ce qui bouge dans le noir Enfin, belle fille, ce pas, ce ne sera pas notre dernier soir. la maison. on t'en a dehors, on est piégés comme des cons. Voilà qu'on a on tire sur tout ce qui bouge dans le noir. Enfin, père et fils, ce pas, ne sera pas notre dernier soir. J'ai tant, je te dire, je t'ai avec ta mère, mais seul par le pire, je suis un mauvais père, je peux l'exchanger, en marche je le ferai, mais y a des crocos partout.